Jagger dure 2 secondes, les bonnes durent 10 secondes. En tout cas, c'est cool, euh, c'est cool d'avoir filmé. New target acquired. Et ah, puis la dernière partie, j'ai pas capté que tu t'étais fait euh, Charlie, Charlie aussi vite. Both legs, fire chase, don't, don't squirrel, don't squirrel. New target acquired. Fire starter that way. Ah, ils sont mis les deux sur toi direct. Need to push them. The chances of actually getting coordinated hug, hug doors. <laughs> That's funny. New target. Mais là où ils étaient, c'était euh, shotgun, euh, le Firestarter. Et moi je suis juste dans son dos, je lui envoie une rafale et toi aussi. Et, euh, là, il est mort en fait. Juste après que tu te fasses léguer. New target acquired. Oui, on continue à avoir le lock, j'ai le dépréhension. New target acquired. Look at the two rolls that drop down. New target acquired. Press the Saddle Master, yeah. Press it. New target acquired. target acquired. Worms in the water, worms in the water. Ah là là, toute la partie j'étais en train de fuir. New target acquired. New target acquired destroyed. destroyed. New target acquired. New target acquired. Oh, il est frais en plus. Bien joué. <laughs> mais bon, ça répar parce que tu répartis énormément. <laughs> Combien Oh la vache <laughs> T'as beau détester, ça a été.